Justo a eso me estaba refiriendo. Estaba hablando hoy, estaba hablando hoy mismo de que estaba hablando con una mujer por Facebook de que ella estaba haciendo el trámite, el papeleo y todo lo demás para irme, qué sé yo, bla, bla, bla. Como Andrés se sienta justo en esa silla, como Andrés se sienta justo en esa silla, pero obviamente dijo, espérate, no puedo permitirme que Abraham se vaya por las tengo que que se vaya por las mías. Entonces como escuchó que dijo que yo me iba a ir, entonces se puso a avisar a toda esta gente para que toda esta gente se pudiera al tanto y dijera, mm, mm, esto no se va a permitir, así que esa chilla que escucharon ahí es parte de eso.